tästä vittu rusinoita. Ei saatana leivä ja ilman rusinoita, saatana! Ei topeka tykkää. Niin Jammu, monessa aikaa sun serkku on tulossa. Ja Tope, joskus illalla. Miten niin? Ei, kun tuli vaan mieleen, että kauan täällä meinaa sitten niinku olla. No vittu se viipyy täällä niin kauan kuin sitä vittu huvittaa. On tää munkin kämppä eikä pelkästään teidän. Mä, mä mietin tossa, että mitä? Niin kuin yleensäkin, että minkälainen tyyppi se on. Siis millainen tyyppi? Siis, vittu se on mun serkku jumalauta. Me ollaan kakarasta saakka jumalauta pyöritty yhdessä. Oltu linnassakin kesken. Millainen tyyppi? Vittu yritätkö sä vittuilla, hä? mä nyt vaan ajattelin, että onko silläkin hermot noin saatanan kireellä kuin sulla koko ajan. Hermokylpy. Onks mulla mukaan hermokylpy? Häh? Ei, mut sun persereikä on kun sun äijäsi, jos sinne vähän aikaa nussin. on muuten iloinen, että mulla on tää kes. Tarvii pitää kämppä raikkaana, kun Tope tulee. Inti. Vittu kun tää kes on loppu, niin mä käyn susta joulukin! Apu! Suukku auki! Se suukku auki! Suki! Hyvä alkaa. Harjoittelu tekee mestari, eikö tuotta?

kyrpäin. Mm, kyllä kunnolla. vaan. Tiedätkö kipeä, kun mulla oli vähän niinku homma kesken. Ah. Kato, niin on mullakin. Ah. Okei, okay, hei. Alpo, kumman ottaisit? Saisit panna kaikkia pornotähtiä vai sata miljoonaa? No, sata miljoonaa tietysti. Mä voisin pistää puolet korkorahastoihin ja sitten puolet mä antaisin Afrikan nälkään. Paitsi että tässä tarkoitettiin sadalla miljoonalla sata miljoonaa iskua naamaa ja kiveksille. Sitten on joo. no. on best of rocko? on Siglikkeris? Mis on on My Coke, hä? En mä tiedä missä sun leffa tai mä niitä kattelin. No perseeseeskö sä ootte tunkenut, hä? Jokin ne on kadonnut. En oo, en mä tiedä. Sä varmaan tiedä, nyt kerrot sitten, äläkä vaan sanoa, että se... Toki jo kiitosi toi naapuri sitä rantalla. Se kävi ja se lainas niitä filmejä. Joo, just niin. Taas on kaikki leffat pilalla ihan mäiskeeseen armu. Miksi sä annoit sille, häh? Oi, mulla on ollut muuta vaihtoehtoa, se sanoi, että se ottaa taas väkisin, sillä oli jo pippeli ulkona. Olisit kuule pyllistänyt vaan. Satana taas. Okei, kaikki leffat uusiksi, vittu. Tätä Pekkuli taas tekee tällä sammuneena, hä? No, pakko mulla oli viedä se turvaa sinne, kun se oli sammumassa taas ja Rantala koitti tunkea nyrkkiä sen peppureikään. Ei tää saatana rappioartisti ole sitä huomannut kuitenkaan. Ei satana! Missä vitussa se kyrvänimiä viipyy? Voi vittu! Tuu satana! morjesta! Kato, Tompe! Mitä ei? Mitä kuuluu, hä? Jopa vitumpi? Mitä sitten? Suoraan sanoen, ihan päin vittua. Mulla on kolme kämppistä, ihan persereikiä kaikki. Niin ja kaiken lisäksi. Missä vitussa sä oot ollut? Sun piti olla täällä kello kaksi, kello viisi! Lähti usetti. Niin! Missä vitussa sä oikein viivyt? Hä? Vittu, mä ajoin prätkän selässä kaikissa rauhassa viinaa ja vitun kytät lähti perään. Mitä vittua? Ai joo, annaks sä kyytiä niin? No vittu, arvaa vaan ne paskalakit ei saatana kyttää mitään muuta kuin hoitsuja sairaalassa seuraavan kaksi kuukautta. ei saa. Ei, ei. Ei oikeastaan. Aika helvetin kiva nähdä taas äijää pitkästä. Ai, ai saa. Ei saatana, saatana. Tuli nenä kipeäksi. Vittu Ai, ai, ai. Ah! <laughs> Morjens, morjens ja morjenta. Tässä on nämä filmit sitten. Kiitos laidastakin. Kerkisikö kattoo jo kaikki? Kyllä, ja monta kertaa. Tein neljään eri lehteen arvostelut. Runkkasin kuin viimeistä päivää. Sillä spekumäärällä olisi varmaan hedelmöittänyt kaikki Suomen naiset ainakin viisi kertaa. Miljoonia pikkurantaloita. Huolestuttavaa. Hyi vittu! No miten? Ihan on hyvä nauha. Kela sisään vaan ja sen kun runkkaa ja vellureja. Alpo, että nämä kaikki VHS roskiin tiskaa kaikki DVD. Mitä vittua? Ovi on auki. No niin Tope. Tossa on mun kusipäiset kämppäkaverit. Vittu mitään persereitä. Morjesta Jammu. Ja no vittu, sä oot täällä, että sä oot täällä kyrpä! Pysy pois, saatana hinti! <laughs> hei, hei, hei, hei. Muistaakseni sitä Mannisen Seppoa? Mm. Silloin kun hakattiin siellä kylillä. <laughs> Vittu sen papan piti päästä saatana tekariostoksille sen jälkeen. <laughs> niin piti jo. Mitähän sinne muuten nykyään kuuluu? Vieläkö se pyörii siellä kuvioissa? Ei tosiaan. Mä päästin sen kusipään vaivoistaan sen jälkeen, kun mulkku kehtas nalkuttaa, kun mä ammuskelin sen lehmiä. <laughs> Ai joo, mitä sä teit? Mä tein sille ikuisen hymy. <laughs> Ei vittu. Vähän sama mitä me tehtiin sille raipelle siellä vankilassa. Aika paha. No se vitun saastainen hintari, joka yritti raiskata. Mutta mä leikkasin sitä pallit irti. <laughs> Vittu kaikille hinteille pitäisi tehdä samalla lailla saatana homot. Mä vihaan niitä. Hinteltä paljon. Mitäs kipe? Sä kun oot tommonen hintin näköinen jätkä, niin säkin varmaan tykkäät poista siihen malliin. Persepanoja ja pyllyreikin, niin. Ei vittu, kato, Pekku oli oksentaa. Alpo, tuus käymään. No mitäs nyt? No rupee siivoo vittu! En mä voi, rätit olla. Mitä? Sulla on puhas paito! ota se pois ja ala siivoo. Vittu, ala siivoo! Äkkiä! On siinäkin teillä kyllä yksi munaton saatanan kusipää. Siinä on. Ei mihin vittuun sä oot menossa? Mulla olisi läksyjä vielä. Mitä? Puhuuko siivousväline? Takaisin komeroon! Siivousvälineet ei puhu. Ei saa. Vittu tässä alkaa panettaa, saatana. Sä ne kaikki lutkat on, mitä sä lupasit? Oot pieni hetki. Hei, Kipe. Me käymään oivassa, iske pari ämmäätä. En mä enää mikään mitään. Vittu sä nyt meet iskeä niitä ämmiä, taikka mä tunnen tämän pullon poikittain sun persereikäs. Äijäskin sano. <laughs> Jaa! Okei, okei, okei. Mä menen. Montako sais ollut? No tuonne ainakin neljä. Joo, neljä. Okei, neljä molemmilta. Joo. Niin, ja tuo sitten mieluummin kinukkisetti. No me voitais varmaan mennä saunaan tässä välissä. Ei, niin, tota, ei meillä ole sauna. No kai teiltä keittiö löytyy. <laughs> vittu löydy? Ei nyt vittuu siitä. Ai ai ai. Ei taida Pekkoli kestä kunnon löyly. Et kyllä kestä sääkäs satanan kaupunkihittari. Mitä? Ai ai ai. Vittu. Ai No mä, mä lähden tästä ihan pikkuhiljaa. Yeah. missä vitossa sä oot muuten ollut? Niin ja missä ne vitun ämmät on? Sä lupasit tuoda niitä ämmiä, saatana. Häh? Mä, mä kiersin oiva ja sitten arjuskat ja muuta ei löytynyt yhtään äm. Mitä vittu? Aukase se ovi! Sä lupasit tuoda niitä ämmiä, jumalauta! Hintti! Ymmärrätkö tätä porukkaa panetta? Mulla on koko viime yö ollut seinä päällä, saatana! Mitä täällä Pekkaa täällä oikein kuuluu, hä? Ja vittu, se sulle kuuluu, satanta meidän kämppä, vittu, mä voin huutaa niin paljon kuin mua tuli. Oot sä hiljaa, täällä torikassi juoda. No vittu, älä sä rupee yhtään vittuille, satana, homo. Mikskä sä oikein mua sanoit? Kuulit kyllä aivan oikein. Homo! Vitumoinen homo, onko kiva saada kolleja perseeseen? <laughs> vittu! Vittu, tää onkin mun kämppä nyt. Ja alat tuomaan sitä viinaa, saatana! Kipe, aukase se sovi? Tehän sovinto oikeesti. Meidän on pakko päästä tuosta kusipäästä eroon. painu vittuun jatka! Hei, come on, mä tulin vaan vessasta panolta hengähtää hetkeksi. Vittu panolta vai? Onks se joku ämmä vai? Häh? No on, eikä mikä tahansa ämmä. Satana se imee sulta karvakin kippareista. Vittu äijät kusettaa kuitenkin, satana kyllä mä sen tiedän. Eh, vittu, Jammu, eikö sokki ämmä tuo vessassa? O, joo, o, no on, on. Ihan vitu hyvän näköinen. Mä en kyllä usko. Tää äijät jauhaa paskaa saatana niin kuin aina. Haista! Aa! Kyllä siinä tuore pillu lemahtaa. Mä käyn kyllä paneen sen siniseksi. Topesi ei sit toimi valot. Ai, ei, ei, ei, ei, No niin, ämmä. Nyt tulee vähän isompaa kalua, missä sä oot. Älähän minä. Mm, sä oot pehmeä. Oma vähän karvanen ja en mä tykkää. Ah, uu, sä käyt suoraan kiinni. <laughs> Siinähän mä mun makuuni levitä sitä persettä. Mitä sä oot? Vittu täältä äkkiä! Apua! Apua! Minä lähden. Vittu meillä tulee läpi. Apua! Kuka auttaa? Täällä on joku jäljellä! Who's your daddy now, bitch? Juhantalo on kyllä hyvä jätkä. <laughs> niin on niin, ihan no vitu hyvä jätkä. Mutta voi olla pelaa suoli vähän kipeä. <laughs> Oli muuten kiva Tope kun kävi. Pitkästä aikaa. <laughs> Voi vittu jätkät, minkä teitte saatana runkut! No vittu, ite kävit riehumaan, saatan. Saatana jammaa tapas! Ah. Ah. Hyvä talkkari, mitä sä opinut kurissa saa. Vittu mä en unohda tätä ikinä! No ei varmaan unohda kukaan muukaan! <laughs> Rantala laittaa teidän vessakuvat netti. Sä oot Suomen seuraava suurin homotähti. <laughs> homotähti? Niin homo! Sä oot ihan homo! Vittu mä kostan! ollut kauhean kiva kyllä se jammuserkku. Kyllä muuten oli. Kuka se on? No se Topi. Ehdottomasti kyllä kirein peränööri, mitä on vähän aikaan päässyt rassaan. Mä en kyllä muista ketään Topi. Niin, Pekkuli on kyllä ollut tässä muutaman päivän taas aika hyvissä. Näin on. Kyllä elämä on sitten ehana. Mutta toi jammukin, kun se tuossa nukkuu noin sulosen näköisenä. Mun tekis mieli. Mä taida. Mä meinaan. Mitä vittu? Kuka sanoi? Mitä, mitä vittua? Minkä peli? Mitä vittua? Ota se pinsi. Kuka vittu? Vittu!